Good morning. Sì, eh, qui sono le 4 e un quarto. Eh, poi spiego meglio. Sono andato a trovare mio nonno, mister, master, maestro. O oh, semplicemente... O oh, semplicemente David Lynch. It's March 27, 2022 and it's a Sunday. In Naples, a clear, um, ah, cloud afternoon. Um, ah. but uh, 70, 71 Fahrenheit around uh, 21 Celsius and this means that uh, is that today over that really really really really soft the Iraq is this in this period and so it's over the spring atmosphere ma ah, se riguardate video on, on Toolsai, come al solito lo faccio separato da questo, quindi se interessa, occhio. Parlo sottovoce perché qui sono tutte persone anziane. Anyway, ma sì, and you all. Just see from this other window. Today? Ah, ormai c'è pomeriggio, quindi non posso dire la temperatura sarà, però... Uh, it's totally cloudy and so... Uh, non stiamo avendo Those Beautiful Blue Skies in Condensation, speriamo per la giornata migliore domani. Anche se non ci possiamo lamentare perché nei giorni scorsi comunque abbiamo avuto sole e cielo per 5 giorni consecutivi, ma se it is Solo from is a mythical window of uh, my grandfather's uh, house, paternal grandfather, the palace, uh, window of the palace, out is door, and it's no shooter, at always, <laughs> come se fossi sempre lì, from my mythical, from the window, with the colore the curtain, and it's, certo non sublime oggi, ma via di mezzo, ma comunque è bella grazie all'inquadratura. Ah, la luce, and it's a green roller shooter behind me on the top, not oh, visible, in fact in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG 625. Eva, great day, all the people who follow the channel reports un saluto davvero a tutti, ci vediamo al video pensiero, nel caso lo faccia penso di sì, o domani. Scusate se parlo un po' così, ma qua è un po' difficile perché sono molte persone anziane e poi l'orario è un po' particolare, stanno dormendo diciamo. Ma grazie a chi Good morning, sì, qui diciamo sono mezzogiorno e 25 e come tendenza sempre, non so bene, non capisco bene perché, sicuramente è la stanchezza mi sono alzato, svegliato, scusate, alle 8 mi sembra, e qualcosa, e mi sono riaddormentato, mi sono svegliato poco fa, una mezz'oretta fa. Ma comunque per me è come se fosse ancora alle 8, anche se è evidente che non è così dall'atmosfera. Però comunque dico, una mattina prestissima, eh, è vero, non è una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente o semplicemente David Lynch It's March 27 2022 and it's a Sunday here in Naples 66 and 2 Fahrenheit around 19 Celsius and this means that this that they really, really, really, really soft, like in this days and this period, bene così, clima completamente primaverile. e Ciò che concerne il video sui pensieri, non lo so se lo faccio, ma nel caso lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. It seems that uh, this afternoon, anche se ormai comunque è mezzogiorno, ma comunque è praticamente tra massimo 2-3 ore, um, temperature it will be going up to o salirà appunto di qualche grado o secondo me si mantiene sullo stesso livello, vedremo un po', ovviamente non siamo dei maghi su questo non possiamo saperlo, but uh, the important thing in a negative point with this atmosphere is that we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, ma comunque non ci possiamo lamentare perché fino a due giorni fa li abbiamo avuti per 4-5 giorni consecutivi, quindi come avete visto è molto nuvoloso, velato, eh, cioè molto nuvoloso anzi. Però speriamo che il trend col sole e il cielo possa riprendere da domani, vedremo un po', eh, per cui Say the Dees, So, From the Mythical Window e The Color of the Curtain, certo non sublime ma comunque nemmeno bruttissima, grazie all'effetto creato sempre da questa inquadratura, dai colori, Comunque, prostissì la latente dalla luce. And this a green shooter behind me on the top, not visible. And in fact, were in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha GX 140 IPG 625. Eva, great day, molto people follow the channel reports, un saluto davvero a tutti, ci vediamo al video pensiero nel caso lo faccio, come sempre, o domani